やそこだ急ごう稲光すなわち永遠なりはっやっふっ逃げ道はありません

裁きのいかず きの雷よっくらえみんなは俺がこの振の剣燃えよ すなわち永遠なり はびこるミュージック